Χαίρετε, τι κάνουμε, πώς είστε. Αυτά είναι τα πράγματα που θα χρειαστώ για το έργο μου σήμερα. Θα σας ε, ε, μάθω πώς ε, να φτιάξετε αποξεραμένες μελιτζάνες στον ήλιο. πρέπει να πλύνουμε τις μελιτζάνες πάρα πολύ καλά ε, όπως όλα τα λαχανικά πως ε, τα βάζω μέσα σε κουβά με νερό, άφθονο νερό και ε, μία ή δύο κουταλιές ξύδι τα ανακατεύω πολύ καλά και, και ρίχνω το νερό και είμαστε εντάξει και με το σαπούνι μια χαρά θα είμαστε απλά πρέπει να ξεπίνουμε πάρα πολύ καλά μετά Μετά το επόμενο στάδιο είναι να αδειάζουμε τη ψύχα ε, κατά αυτό τον τρόπο Αυτό το εργαλείο είναι πολύ σημαντικό για αυτή τη δουλειά και αν έχετε μεγάλη εμπειρία αυτό θα το ξέρετε, μπορείτε να το κάνετε και με το μαχαίρι ακόμα καλύτερα, αλλά χρειάζεται εμπειρία Ε, πρέπει να αδειάσουμε την ψύχα πάρα πολύ καλά από μέσα. Βλέπετε πώς. Ε, μετά πατάμε πάνω στη μελιτζάνα. Εκεί που βρίσκουμε ότι έχει ακόμα προσπαθούμε πάλι να την καθαρίσουμε πολύ καλά από μέσα. Ιδάλλως ε, μετά θα μου χρειάσει. Ωραία, να σας έφτιαξα τρεις μεριτζάνες και αυτή είναι η τελευταία μια χαρά, ωραία τέλεια παιδιά αυτή είναι πολύ ωραία συνταγή το καλοκαίρι τώρα που έχουμε το πολύ δυνατό ήλιο ε, μπορούμε να το φτιάξουμε η γεμιστή μελιτζάνα έχει ε, η αποξεραμένη γεμιστή μελιτζάνα έχει άλλη από την κανονική λοιπόν βάζουμε όλικο αλάτι και μπαχαρικά ε, τα μπαχαρικά μου είναι μίξ, εγώ τα φτιάχνω μέσα έχει δύο σημαντικά μπαχαρικά κουρκουμά και σκόρδο οπότε αυτά ε, λοιπόν μετά το τρίτο στάδιο είναι βάζουμε μέσα αρκετή ποσότητα από το μείγμα μας κουνάμε την πενιτζάνα ώστε να πάει το μείγμα παντού Ε, και μετά επαναλαμβάνουμε το ίδιο πράγμα σε όλες τις μελιτζάνες μείνετε μαζί μας ε, για να δείτε τι αγιά στο τέλος ε, με, άλλο τρόπο αποξηράνει τις μελιτζάνες και μην ξεχάσετε να κάνετε like στο βίντεο κάντε το καλό και διαδώσετε το βίντεο σας παρακαλώ. Πάντα ένα βίντεο δεν γίνεται έτσι απλά ή ξέρεις την, ε, την συνταγή πάρα πολύ καλά και την παρουσιάζεις όπως τη ξέρεις και την έχεις μάθει από το σπίτι ή από κάποιο επαγγελματικό χώρο που βρεσκόζωνα ή ψάχνεις και δοκιμάζεις πολλές συνταγές πολλές ε, εκδοχές μάλλον για το ίδιο φαγητό τέλος ή το ίδιο υλικό που θες να φτιάξεις και διαλέγεις τη σωστή Εδώ έβαλα εγώ κλωστή από νάιλον γιατί τύλιξα δύο φορές για να είναι πιο δυνατή μπορείτε να τη κάνετε με βακερή κλωστή μπορείτε να, τη, να περνάτε τη βελόνα ε, στο 1 τρίτο της μελιτζάνας θέλουμε το βάρος της μελιτζάνας να είναι από κάτω δηλαδή ώστε να τρέχουν τα ζουμιά από κάτω αλλά αν είναι στη μέση έτσι και ένδοξα δεν θα είναι σωστή δουλειά. Μπορείτε να κόψετε και τις μελιτζάνες σε 2 ή 3 κομματάκια αν έχετε πολλές μεγάλες μελιτζάνες και να αδειάζετε τη ψυχα από τη μία μεριά χαράζεται το καρότο και τυλίγεται η κλωστή πάνω του. Αυτό όπως το βλέπετε τώρα είναι έτοιμο. Τι θα κάνουμε, θα το βάλουμε σε ένα πιάτο να τρέξουν τα ζουμιά από μέσα και θα τρέξουν λόγω του αλατίου που έχουμε βάλει και των μπαχαρικών επίσης. Μετά από αυτό εγώ λίγο ξαναπέρασα από μέσα ε, πάλι από το μείγμα και μετά τα κρέμασα έτσι πάνω στην απλόστρα και βλέπετε τώρα τη που αποξεράνει τη μελιτζάνα με δικό της τρόπο διαφορετικά αλλά εδώ βέβαια δεν μπορείτε να κάνετε γεμιστές μελιτζάνες εδώ θα τα χρησιμοποιείτε μετά στο φαγητό οπότε έκοψε τη μελιτζάνα σε 4 τέταρτα ωραία δεν έβαλε τίποτα ούτε αλάτι ούτε τίποτα παιδιά εδώ πέρα και τα έβαλε πάνω στο σκηνή όπως το βλέπετε θέλουν να αποξεραθούν σε δυνατό ήλιο μία εβδομάδα και τα δικά μου έτσι ήθελαν μία εβδομάδα βλέπετε πως έγιναν μετά λοιπόν βγάζει το κοτσάνι και πως τα συντηρεί μετά τα βάζει σε μία σακούλα αυτή, αυτή η σακούλα είναι πολύ καλή διότι κλείνει πάρα πολύ καλά μετά. εφόσον βάζουμε και, το αέρα από μέσα. Λοιπόν και βάζει μέσα αλάτι, βγάζει τον αέρα εντελώ από τη σακούλα και την κλείνει πολύ καλά. Ε, μπορείτε να κόψετε και τη μελιτζάνα σε κυβάκια και να το βάλετε σε ταψί κάτω από το ήλιο και τα συντηρεί σε ένα αποστηρωμένο βάζο με μπαχαρικά και αλάτι μέσα. Επίσης σε ροδέλες. Καλή σας όρεξη να το φτιάξετε παιδιά, είναι πάρα πολύ φανταστικά νόστιμο. Ε, γκουρμέ πιάτα φτιάχνετε από αυτό ε, και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Μην ξεχάσετε το like φεύγοντας. Μπορείτε να τη συντηρείτε σε λιολαδό όπως συντηρείτε την λιαστή ντομάτα. Δείτε επίσης